Eh, tú. Sí, tú, el que está detrás. ¿Qué piensas si te digo Nelson Mandela, María Teresa de Calcuta o Greta Thunberg? Revolución, ¿verdad? Personas famosas, que tienen ideas claras, que influyen a la gente. Molaría ser uno de ellos, ¿eh?